Amen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah الذي جعل لنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله على نعمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات ربي زدني علما ورزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Kion yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh. Lakon timin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kion. Kira kita bersama mengaturkan kancaran Fatihah kita aturkan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarang sedaya keluarga-keluarga, sarang sahabat-sahabat beliau. Raji-raji Epon, putera-putera turunan Epon, keluarga Talim Epon, para tabi'in benta tabi'it tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah, barang pengarang ilmu-ilmu syariah. Guru-guru kata ni kena setuju pun guru-guru dia tersakit. Bangsa bangsa sepo lakik maupun bini daripada daripada tentang kebang Saya akan cakap-cakap kenalan-kenalan murid-murid santri-santri daripada kena Orang yang suka baik fokus dah pertahan kuda setaja. Dah saya tak tolong, dah saya akan tahu dah pertahan kuda setaja. Dengan aturan kencuran ke purposean, kau boleh pertahan kuda setuju Orang yang saya tahu suruh dalam bantuan kuda setaja. Dah saya kembali purpose dah pertahan kuda setaja. Mereka setaja umat Islam. Kek maupun bini. Armatar sedajana eh 400 itu saya dapat dalam mana mereka kau Selamat dari seksyen Allah tu tering ahli service tinggi. Yang ini dan Allah yang syafaatnya pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syafaatnya pun para ulama para ulia. Para syuhada, para solihin, para kur, para bangsa Puan malam antar kalaban kenging yang barokah. Barokah puan saya sebut. Malam antar petan kulis teja. Sarang anak foto petan kulis teja. Keluarga petan kulis teja. Santri-santri banjama petan kulis teja. Warna syata basul. Kalaban petan kulis teja. petan kulis teja. orang yang sangat baik fokus dapatan oleh setanya. Muka-muka senantiasa mendapatkan keridaan, pengampunan dalam Tuhan serang belas kasih sayang Ibn Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam Palmater ingat pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wifayah, himayah, pan Allah subhanahu wa ta'ala. Manmatar kayaknya barokah barokah pon pengajian barokah para ulama barokah para ulia barokah para syuhada barokah para solihin barokah para guru para pengesepok eh ya, pernah tambah barokah umur barokah ilmu nah barokah alat tanah barokah rezeki nah barokah aban barokah nak koton barokah keluarga nah barokah santri santri nah barokah jamaah nah barokah jamian nah. manmatar kayaknya tambahan taufik dan hidayah pun Allah subhanahu wa taala Ketilan jalan yang kawan-kawan tahu tu Allah yang eh, pernah kecemperan, kecemperan, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Kemukai ibayalan kesusahan, kesusahan, kesempakan, kesempakan, keserbekan, keserbekan, keselakuan, keselakuan. Malam hari pekuat majar otang kalau ban kempang, pernah tak putuk angkuh otang. Pernah tu dah berjalan kotang, bawa otang. Semoga berjumpa rezeki nah. Kalau rezeki sehalal, sebarokah. Semoga berana husnul khatimah. Yang pernah cang umur lama taat Allah mendekat Nabi Allah. Dan cang umur yang dulu menjunjung tinggi agama Allah. Yang pernah sehat, beres, selamat, aman. Dicocokkan di musibah, di pedih bencana malapetaka. Selamat dari petenah-petenah. Selamat dari kau zalim dan syah zalim dari tengki dan yang syah tengki. Terdapat orang yang pelanjang lah, dan selanjang lagang guna syah ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kerdin ate kotor hati. Petang hati, kering hati, kering hati, lopan ate mati ate. Wal matari parina kuat iman kuat Islam. Bisa memperjuangkan agama Allah di kemudian dalam benar Rasulullah. Nersaki perjuangan-perjuangan pun para ulama.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 Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita banyak bersyukur dan ajunan Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan khususnya kenikmatan siapa lain agung ini kan nikmat agama termasuk nikmat agama Ikipani kesempatan kita yang saat semakin kangku mengikuti kegiatan pengajian. Kelaban sebab pengajian kita, kita akan lebih dicintai serang ajunan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab al-alim habibullah orang yang panikah mana bilik ilmu. Dia ketika kasihan Allah Tapi menabi orang yang panik putuh, ni kata timur sunnah Allah. Wal jahilu adu Allah. Yang putuh panik kamu sunnah Allah. Walau kana abidan. Walaupun ibadah tetap timur sunnah. Tidak ada macam arah. Yang kikotu ajar artinya. Malaya tak ikan Allah. Kalau ban sabab acar acar nambahin nambahin boleh akhirnya bekal oning juga burung saya gemosa ban Allah. Jadi kita terus berusaha kangkui nambahin bang oningan tentang agama Allah. Mun tak uning agama mata keampun lepen terang ilmu tutnya. Pakun dibentunin ban Allah siapa alikah teka tak oning ilmu tunya pokok oning deka akhaman Allah maka tak tentu ni pun tanpa Allah justru bekal banyak masuk syurga sebab aktaru ahliha al bulhu, paling banyak orang ahli syurga menikah orang setak Orang oh, yang saya putuh. Saya tu putuh tu putuh dari ilmu tunya. Sebanyak masuk satu justru orang saya tak patut orang oh, dengan ilmu tunya. Sebab lagi sebanyak masuk dengan neraka. Banyak orang saya fakir dari ilmu agama. Aksaru ahliha al-fuqara. Paling banyak penduduk neraka mereka orang-orang yang fakir. Amir al-Mali ya Rasulullah, kenapa fakir dari harta Rasulullah benni? Bal minal ilmi. Fakir dari pengawningan tentang agama Allah. Yang letak awning dekat agama Allah apa nikah? Banyak masuk ke neraka. Sebab letak kira bisa ala ku aku mementau ni. Kan ilmu ni. Menurut norok, apa kalian? Ya? Kita akan dicintai seorang ajunan depan Allah. Semakin dicintai ketika semakin banyak pengawning. Al-alim habibullah walau kana fasiqan wal jahilu aduwullah walau kana abidan. Orang alim penikah kekasihan Allah walaupun fasik. Orang kudu penikah musuh Allah walaupun ahli ibadah. Jadi artinya berusaha kangkui oning kada. Di samping tu kan kau tu berusaha kangkui ibadah. Karena ilmu itu kangkui elak waki. Ketika kita pernah kenyemak kelaban apa ngajian dan kajunan pun Allah. Berarti kita apa kampul kampur dan nyemak. Kelaban seifar dua ki, seifar wajib ki, serang ajunan ipun Allah. Benyemak Allah Ta'ala kalau ban yang si wajib ki pani kasi paling ikas eh, senengin ban Allah. Menyemak Allah, ibadah ke Allah si paling ikas eh, senengin ban Allah. Pani kemana abi ibadah. Menyemak Allah, ibadah ke Allah kalau ban perang si farduh. Ini kasih paling kesenengi. Mun orang panik kenyemak kalaban parkar-parkar sunnah. Kijan ni kesenengi. Mun sifat tu ni keampun dan lakon ini kesenengi Allah. Saya paling kesenengi Allah. Mana Nabi kabulan lah apa ni kenyemak kan, ke Allah. Ibadah ke Allah. kalaban saya wajib-wajib. Sunnat panikah. Kun maklai nambahin kecintaan Allah. Ketika ikintain orang ni kepada Allah Ta'ala maka pertolongan Allah Ta'ala kaangkui pengidingan na, pamirang na kope nga. Paningala. Ah, tanang benso ko na kapi. Panika Allah Ta'ala singator. Kaangkui lebih ngontong aki. Muntah minta ke Allah Ta'ala sebab orang panikam pun dia kesenangin. Maka mesti paringin ben Allah mun minta perlindungan maka bakal dilindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhabu man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi siapa-siapa orang sehingga musuh dek ketangga kasih maka sengkok bekat abdi tahu ke orang dia cak sengkok musuh nah mun orang sing muso tangka kase maka sing kok si bekal tetimu timusun itu mucu lai se kesenengan sing kok orang-orang se alim nika kekasih Allah maka nika muso sing kok muso ada guna Allah engkok si bekal ngemuso Sengkok bekal abli, abli tahu kau orang jadi cak Sengkok si bekal ngemuso orang dia. Engkau sebekal macam mencelakak orang jadi. Sengkok sebekal nyiksa orang jadi. Kalau ben secara tertekan. Aneka ancaman. Saya sangat raja. Ancaman ni dari ajunan ni pun Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pandai keberatan tentang Allah, sebab orang ni kampung dia kesenangan Allah. Mangkan apa sini ni kemusuh. Ya Allah Ta'ala saya tak terima. Benda kan nunjuk aki bahawa orang-orang se andi ilmu panikah. Eka se'en ben Allah Ta'ala wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma qtaradtu 'alayhi ban ibadah saya kebai penyemak ke sengko si paling ikas senengin ban sengko ada tak boleh selebih ikas senengin etempang ban nyemak ke sengko ibadah ke sengko kalau ban padang-padang si kalau ban kelakuan-kelakuan si fardu kelakuan-kelakuan si wajib Tapi mun orang panik ampun lah ngelakonin badan saya wajib. Ini ke ibadah si paling senengin Allah. Termasuk ngereng pengajian. Ini termasuk si paling yang kecintain karena pengajian panikah. Kita nambil ilmu panikah. Kewajiban. Kewajiban. Maka nak patut menambil orang panikah. Uzur ala kosa lain karena kita pak pengajian. Dan wajib kita panika ajar penguningan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bentang kabul jadi ya. Selama nyemak dak kesengkok. Kalau ben ibadah-ibadah sunnah maka dia bakal nambahin sengkok kangkui cinta ke kabul jadi mun terus nyemak kalaban kelakuan-kelakuan sunnah maka sengkok bekal saja seneng ke orang jadi artinya seampun kita panikai kecintaan ban Allah keangkui nambahin lebih cintain boleh tambahin kelaban kelakuan-kelakuan sunnah jadi semarin fardu kelakuan sunnah Neka pekal saja eka cintain ban Allah. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Mun sengkok la cinta dek ka setong kabul maka sengkok setetip kopinga. Saya keboi pengiding aki. Sengkok setetip kopinga aku keboi pengiding aki. Artinya si aja ge pamirang na panika. Allah Ta'ala pasanan. Ija gaban Allah Ta'ala. Sehingga tak patingi dengan perang-perang seram haram-ram haram. Tak patingi dengan suara-suara seperti itu sah. Sebab mampu leja kepada Allah Ta'ala. Tak apa tinggi dengan riba. Tak apa tinggi dengan batu noreng. Tak apa tinggi dengan badan setek lecek tek lecek. Tak ngidingaki caca caca cuba bentar pentas jorok Karena Allah Ta'ala ampunlah si aja Kan ija geban Allah, walan eka sendengin. Anak pemain eka sendengin, orang panik ampunlah Allah, kau si fardu ki Allah. Kemudian diperkokoh boleh, kalaban alakoh sunnah-sunnah. Allah si aja ge pemirangan. Jadi kopeng nikah, mau tepak ke kopeng si mapalang, ini kalau kau ngiding barang-barang saya ada tak itu sama Allah. Tapi mana bi kau pengen keja geban Allah, saya kini aki paling pengajian. Saya kini aki mungkin dikir-dikir ke Allah. Saya kini aki mungkin azan. Jadi azan ni, untung orang ngoding azan. Maka nama Nabi usaha-usaha saya keangkui tak mengiding azan. pandai keberut. Termasuk usaha keangkui tak mempercerak orang. Usaha ke angkui masmak setan. Usaha-usaha keangkui angkui masmak. Apa yang dah sedih kawan? Eh, ini kepada ban setan. Saya merasa terganggu kelakalan. Setan paling berak mengiding suara adhan. Buru setan di kesambi. Ton ketot ton kenton. Dua dina tak sendengah kah? Adhan. Lah, Mun orang lain pentunin ben Allah Taala ki adzan tak ngiding. Pengajian tak ngiding. Ke saya fokus-fokus tak ngiding. Saya lakoi keding melolo, sebab cuba bak cuba melolo. Kira tak lindungin ben Allah. Ana apa mata lindungin tak kesenengin Allah. Ana apa mata kesenengin ben Allah? Karena orang ini ketak nyemak dek Allah kalau ben se fardu aki, ben se sunnat aki la, وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبَصِرُ بِهِ Ben Allah Ta'ala cukkan sepekal teti paningalah saya kebaik ngabasaki Allah saya ajak ke paningalah sengke bi Allah Ta'ala panik tak paningalah dek ke kemper-kemper si haram-haram dek ke ropa-ropa si haram-haki Pahe paringin tak kesempatan. Pahe paringin selamat dari leh Barakara-barakara si haram-haram. Ah, makin banika Masya Allah. Mungkin ampunlah. Tepani pentunin Allah. Mungkin tepan tak kesenengin Allah. Meloloh leh postingan-postingan. Barang senyahwatin. watin ngo ta ing ki hoi na ewi a misalah ani kang ngaku orang seratin, ngaku perang si bisa nyahwatin si neroen orang ni kang ngenalen nga besa ki perang si neroen si nyahwatin ni ka harong karena cet mat tapi ni ka ampun la ta ija Allah taala la ko ngenal le postingan-postingan macam panika Namun saya kenal Ibn Allah Ta'ala selamat dari postingan-postingan watin Langkong-langkong gempar-gempar saya bergerak. Orang si tindatin tindatin. Orang bekal tertarik. Orang asah kuat. Kenapa boleh? Kekembar ni, bini misalnya. Kau betoh. Kau betoh mun syahwat tak boleh abas haram ngabas bertemu ni syahwatin memang kita kira berdoa orang syahwat ke bet umpama Nah, ha, ini kan jangan-jangan kita apa? Ini kan ni pintunin Allah. Menikah ini serain benar Allah Ta'ala. Mata ni kan tak mengenali pintunin. Eh, paringin tak tepat ke postingan-postingan. Senyahwatin. -postingan. Caca dia nak sak lah tak tak pada tetemuan bendeng reng si jet neruen. Kemun tetemu kini pai panteng. Mungkin kun tengah bas tak apa lagi. Tapi menterus etliti ah, ini kasih haram. Artinya ketika apa? Ketika ada postingan-postingan orang si tindak tin dan semacam ini. Ini ketulinya ke dari kini kah? Mun pandangan sepertama karena panik tangan aleh kita itu sakit, Tapi mun pasarani pantun ya ku terus nau. Majek pak retin apa sih? Terus saki. Lain temu cak gini kala kala nyawatin dia mun. Jala leng lah, bagus. Ini ke saya tu sini ke terus nak Mun nyawatin. Aneka mon kempet pasal nyahwatin. Mon sebenarnya kempet terkata nyawatin kila kala tak oleh. Kecuali kebutuhan. Kebutuhan. tak sanya wetin menabi ampun la aurat aurat nabi kasai. Kita tanya wetin bak kunjat haram ya mas. Ini ah, kesi kemper, mun kemper, karena kemper panik kebeni. Napa nyama ini kebeni aurat. Ah maka tinggalnya wetin si haram. Maka makin panik saya posting mas saya nyahwetin. Jadi bener mentengkan jak gajah, jak gajah. Cuma tak kening biasa aki panika. Kita nih cek sampai terseret kan sekoni kan sekoni kan sekoni terusan noro aki. Entar deka hal-hal palang abe dan nengi akhirat. Setada manfaat aslina. Nengi tunya tidak manfaat nengi akhirat amudarataki. Dia mungkin kun ngocah ingki nabak asal. Itu asal beri kembali orang setindak ini. wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha sengkok setitik tahan dengan orang gila si bisa ngamuk engkok setitik tahan dengan si bisa, si bisa ngamuk artinya ketiban apa tanang ni kada bisa ngamuk eh dalam hal-hal si halal musta oleh yamuk tak yamuk pun tak Alah karan tanang, benar kadang-kadang kutu ngamuk. Misalnya di anak anak lah tak apa je. Ya, pokol. Adidiknya apa ni? Andik bini, bini nak ko malengko. Tanah apa pokol? Sekiran tak ngelara aki. Sekiran tak ngelara aki. Sekadar mencerah. Kangkui Ala ko boleh saya maksud. Jadi tindakan benih ke benih yang karena ampun lah si elakunin. Tapi saya kali lakonin, Malah tak sampai lakonin boleh. Andai galakkanlah pakon dari ajunan ipun Allah kang pi pokon. Sebab orang laki ni kau wamu kawamuna ala nisa. Se mengendalikan, se memimpin orang-orang bini ni kayak laki bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din sebab Allah taala panika ngampunlah apa reng kelebihan sebagi ini dak sebagi ini artinya abri kelebihan dak gereng laki atas reng bini kalau ben uh, ah, kalah lebih sempurna kekuatannya juga lebih sempurna wa bima anfaqu min amwalihim ben boleh sabri nafkah panikan ge laki sabri nafakah ge laki فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع واضربوهن Orang-orang bini sesolihat. Orang-orang bini se fokus-fokus setoat sebisa aja dek ke abad nalekan taden selake ani ke orang-orang seontong artinya ini orang-orang bini se eka kobetere nusus nusus nusus ni ka melanggar ke selake tanda ke selake merongok dan semacam nusus maka faizuhunna beri peringatan orang bini semacam banika beri peringatan ki pakun wahjuruhunna fil madaji cak kepolong tedung cak kepolong tedung bah tak ketahu mana ini keperintahan Allah wadribuhunna ki bakun e tai ka bolong tendung ki bakun wadribuhunna pokol ni bini ngaji ikal tengkal ni tapa fa in ata'nakum fa in ata'nakum fala tabu alaihin nasabila muncet la tro oca cek kitnya dah ki jalan boleh kan ku ye pokol boleh innallaha kana aliyan kabira Sang kun Allah Ta'ala ni ka maha tengkih. Maha agung. Teti ke lake. Artinya lake. Lake wanika teti pemimpin ni bini. Pemimpin bini ni. Karena Allah Ta'ala panikam pola beri kelebihan. Dia kek lake. Atas orang bini. Ban pola kek lake. panika si ampun lah apa nafkah. Saya nafkahin ke laki. Dari harta-hartana. Jadi ni bini ku terocak. Sebab pun dia nafkahin ban si laki. Orang-orang bini si soleh. Ini kita orang-orang bini si taat dekat Allah. Fasolihatu konitatun. Orang-orang bini si soleh. Ini kita orang orang bini si, si taat. Taat dekat Allah Ta'ala. Mana dalam keadaan tak halal ngamuk, tak tak ngamuk, ni ke mana biar pun la aja eh, kawan Allah. Allah setiti tanang. Maksudnya Allah setiti tanang apa? Kah mun ngamuk kam ni kan ngamuk dari dak hal-hal sejat halal seolah yamuk ni. Warijlahu ladhi yamshi biha. Allah Ta'ala cukan setiti sokona. Saya kebaik ajalan ben orang panik. Artinya ketika apa? Eka bayi acelen kecuali dek kepada yang sehalal. Tak eki be acelen dek kepada yang haram harom. Tak eki be intar dek kepada yang kepada yang tusah. Artinya, mana bi orang panikah ampele kecintaan ban Allah maka anggota apa panik aja jaga Allah. Anggota apa nikah? panikah tak penorok dek kesyahwat anggota apa tu dapat dia gunaki kang kuya taat. Ah. Tak ngidingaki, tak ngabaseki kecuali dia kepa dan saya penderaki, saya sarang agama. Tak apa aku nak naki tanah, tak apa kal aku naki soko, dek kepada si haram. Tapi selalu aku naki dek kepada kepada si halal halal. Wa in salani a'atai mun pasanan taminta ke singko orang saya kesenengin singko jadi pas taminta ke singko ye beri ban singko mun taminta ke singko apa kali beri wala in ista'adzani la u'idzannahu minta perlindungan ke singko ibe kali lindungi jelek kecintaan ya? tamin teng ye etoro ten minta te ki dari sesuatu ye pe jadi ke senengin cara seneng lakonin se fardu lengkapin kala ben sunnah sunnana kapa kali kesenengin ben Allah Allah Ta'ala apa ni kan Nabi ampunlah cinta ada kakak boleh nah. Ini kepasanan hati kanan mereka Jibril. Jibril sengkok cinta dekat pulan dua Jibril. Bukan kau tu cinta lagi lah. Kau pula cinta kau orang jadi. Seni kepasanan Allah Ta'ala ni. Kau cinta pula kau orang jadi Jibril. Kau bukan kau tu cinta. Cinta mereka Jibril. Mereka Jibril kerana cinta mereka Jibril. Ni kan mereka kan menekpas apa pengumuman. Wahai para malaikat penduduk-penduduk langit. Inna Allah yuhibbu fulanan. Fahibbuhu. Hei, malaikat-malaikat penduduk langit. Allah Ta'ala sudah mencintai fulan. Saya ada si fulan ni kak. Eh sebutnya mana? Cak saya ketik, cak saya kebul, Cak saya fulan ni kak, cak saya fulan lah. Arulah kecintaan ben Allah. Maka, wahai malaikat-malaikat penduduk langit, cintalah kalian semua kepada orang itu. Maka penduduk langit cinta kepi basnan. Masya Allah. Summa yudha'alahul qabul fil ardi. Kemudian dan yang bumi orang nikah akan diterima. Artinya kerat tu pasanan. Tetapi orang yang sekerat tu. Kerat tu. Kalau Allah Ta'ala kerat tu, ke malaikat ratu, ke manusia juga bahkan ratu. Oh, orang pun ampun lagi eh, cintain. Sarang ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sampai lagi ke? Ketika Allah Ta'ala ni kampun lah pentu dek kesetong nak Nakati kanan malaikat Jibril. Faya kulu. Ini ubgidu fulanan fabghidhu hey malaikat jibril engkau le cermat wah kepulan roh cermat engkau maka bahan engkau tu cermat iya maka jibril langsung cermat ke pasanan ka bulan kini kau orang saya kecermatan ni kan saya pentunin ben Allah kini kan nak pentu ke pa malaikat jibril malaikat jibril kemudian mengumandangkan pengumuman dekat malaikat-malaikat penduduk langit Wahai penduduk-penduduk langit. Inna Allah yubghidu fulanan fabghiduhu. Allah Ta'ala ni ke pentuh, becik, cermat. Dia ke fulan kasak. Maka sampean kapi penduduk-penduduk langit. Malaikat-malaikat kapi kau tu becik kapi kau orang kini kan. Sematu da'lahul bagda'u fil ardi. Maka orang yang panikah. Eka pentunin ban Allah, pentunin ban malaikat, eh pentunin juga ban orang-orang sebenarnya di dalam bumi. Sampai ke ban keban, sampai ke patek-patek. Rok cermat dia. Karena orang penikam boleh kecermatan serang ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Orang cinta ke Allah Ta'ala apa ni ke dalam? Nolongin. Dia ke agama Allah. Ini kata dengan orang yang pandai kejap cinta ke Allah, bakal nolongin agama nak Allah. Tinggal orang ini kena nolongin dek agama Allah, Allah bakal beri pertolongan ke orang yang pandai kejap. Intan surullah yang surkum. Uyuthabit aqdamakum. Mun ba'ani nolongin dek agama nak Allah, maka Allah bakal nolongin ba'ani kapik. berbekal sajian makuat deka telah mengenabkan kapi artinya makuat dak ke keimanan kuat dak ke nolongin dak ke agama Allah Subhanahu wa taala Ini kenyamanan cinta dak Allah benih sekater isapan jempol atau kalaban gun ocak-ocakan lesan. Ini gun ocak-ocakan lesan. tolong ketipan apa agama Allah, saya bisa jaya kalau bencana ada ada mah amar ma'ruf nahi mungkar. Acak orang kebekus, acak dak kagemana Allah. Orang kafir, orang fasik, orang musyrik, orang munafik, acak dak kagemana Allah. Ni kenyamanan nolongin agama Allah. Dak ada orang si bisa tentu orang ahli surga kapi. Dak ada orang panik si bisa. Ah. Kata orang yang seiman Islam. Usaha. Ini kenyamanan cinta ke Allah. Urusan ia cek tak anda. Ia cek ke pekus tak anda. Ini ke urusan kita. Itu adalah merupakan hak prerogatif Allah. Inna la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Bukan Muhammad tak bisa nje nutwa ki orang. Abri hidayah ban aku beri hidayah tak bisa. Tapi Allah saya beri hidayah. Artinya kewajiban kita apa nikah? Namun menyampaikan saus. Inna ma'alayna al-balam. Kita cuma menyampaikan. Allah yang akan memberikan petunjuk. Senau sekita menyampaikan. muntah oleh petunjuk dari Allah. Ia eh, tak kira bisa pun tak. Jangankan kita kanjeng Nabi tibi, Ini tak bisa putan Mak Islam. Abu Jahal, Abu Lahab. Tak bisa. Karena tak boleh petotu dari Allah. Nabi Nuh. Tak bisa pun kan. Islam potranah. an, Tak bisa. Sebab urusan petotu pandai merupakan hak prerogatif Allah. Tapi Allah menabi urusan peta tu ke Allah. Kita apa ni kan kewajiban pun menyampaikan. Kewajiban kita amar makruf dan nahi mungkar. Jangan dibiarkan kemungkaran. Panika merajalela. Harus kita berusaha kangkun menumpas kemungkaran. Merangin kemungkaran. Merangi kemaksiatan-kemaksiatan kalaban semampuna kita. Kemampuan kita macam-macam. Macam-macam sesuai kalaban kapasitas masing-masing. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panik akabai cara ada remak agama ni terus elakonin terus. Akabai kesibukan-kesibukan agama. Aku baik kesibukan-kesibukan agama, mak lain ngurangin dari kepengangguran, mak lain ngurangin dari ke kemaksiatan, mak saja nambahin suasana keagamaan. Agama ini ketersuasana. Jadi aku baik kegiatan-kegiatan agama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mencintai Allah Ta'ala ni ketak kalah. cak kalah ke manuk ketika cinta ada kepada manuk. Beda manuk panika manuk kesturi. Manuk kesturi panika ki semacam manuk kiong ke. Pentra pentan. Pentra pentan. Dan menurut kiyong ni cerita kalian, eh korong benoreng kan. Ketika orang panik entar ke Sudan nya mana? Ndak ke negara Sudan. Maka manuk ni kan ngocak. Bapak. Ya maulaya. Akri'i ashabi salam. Sampai aki salam tenku. Ledak ke cakap cakan cakan tenku. Lesa Sudan. Sudan sebenarnya ni ina kere Sudan. Sampai yaki salam ten kule. Kesak banyak cakan cakan cakan kule bagian manuk manuk kat salak lah bela ke sekitar. Atau raki ke manuk manuk kat dito. Cek ten gula kat dito. Termasuk manuk. Kebala, ke, Bibi sambian, Bibi sambian bapak. Cek sambian ikan di manuk, semakin panik ke badan yang ada dalam korong besar. Saya tak bisa ngaper ka tibin kapi. Nika pada Pak Aki. Tetih tibin kapi manuk-manuk Sudan ya mula, manuk-manuk sibir di Sudan. supaya ker mikir tentang urus nama nu. Setepan badan yang di dalam korong, saya tak bisa menemuin ibin kapi. Berangkat menikah. Ika boleh ku tengah di depan ke Sudan. Hei, manok-manok kapi. Sengkok ria andik manok, badan yang ini, korong besek. Entar keban kapi tak bisa sebab badan ni dalam korong besar. Tetih kerpek ker jadi ya urusnya manuk setangan di ruah. Tung ampun lagi tiga din tu. Epa pak. Maka pasanan apuk puk kalaban lembang. Eh? Bah mari apuk puk di lembang apa nikah mari kelupuk neng neng sekali ngada pak. Pasti memate. Memate kapi pak. Manuk senyak banyak isak memate kapi. Aduh. Ada mati kapi injak. Ngok kasta nama de Pak Arya. Aduh ni, seri apa sampai mati kapi. Tinggi pada Pak Bingko ada yang rasa kita nyaman, ngera hati ni jadi. Pak langsung mati. Aduh, kasta nasingko. Ampun, sing kata cerita mulai orang yang menikah. Dekat tempat semula, dekat bengkot. Dekat negara nanti. Dekat yang dah pak. Ni kepasanan pasalan dengan bala. Ia bensengkok, sengkok manuk ke seturi, ban sengkok lemar eh. Ia ke bala. lemar eh ke Wajan oh, banjir mang kan, apa sanan aku puk ke leban. Lembang ah, aku lupuk langsung mati bas. Langsung mati. akhirah. Si manuk panikah. Sini ke kibas. Manuk ke sturi ni kepak kelupuk, pada kelupuk, neng-neng sekarang ada apa, mati pak. Mati pak. Aduh, ada mati lah, aduh ni seret. Akhirnya karena mati, dia keluar manuk ke sturi ni. Yang dia keluar, mereka keluar, langsung ngeber bahasa sambil ngucak nang atas. Hei, bapak majikan, Ong kun tak akan cakan cegur le sebeda nengi Sudan kasak tadak si mati kasak. Kasak kun ngabele cara nak angkui gula ni keselamat. Cara nengak ni ke guruku setema mati kada buru yo col ban Zambia. Kasak orang senyap banyan kasak manok manok sebeda kasak ni kan ngajarin gula. Ngajarin siasat ke gula. supaya gula ini bisa selamat. Karena kasak cinta ke gula, pada mahanon saling mencintai. Masya Allah. Mun manuk ke manuk pani ke kak kebay siasat ke angku bisa nyala mataki yang paling. Pas ketiba apa kita ini tak berusaha ke angku menyelamatkan agama Allah ketika kita betul-betul cinta dengan Allah. kita cinta ke Rasulullah selamat taki dalam lah pandang kanjing Nabi banyak si mateh tore odiin oh, karena kita cinta dek kanjing Nabi aku bay cara dek masih odi oh, dalam pandang dalam pandang kanjing Nabi tidak sampai mati sementara orang-orang dari luar selalu berusaha kangkui memate dek dalam pandang dalam pandang kanjing Nabi Kanjing Nabi panika menganjurkan kangkui mabenya anak potoh. Kanjing Nabi panika menganjurkan kangkui mun abini abini ngangkui napa nyaman nyari bini se sekiran benya anan. Sekiran benya keturunan. Sekiran merti malai benya anan. Ni kala lampan kanjing Nabi saya semakin di kampung lemate. Sebenarnya orang, pahtera kun cukup dua ini kemati pun dalam pandang kanjing Nabi. Kita hidupkan banyak karena kita cinta dengan kanjing Nabi. Tapi kenapa kita berusaha Jerem orang banyak selebur andi anak potok. Kebala tentang pentingnya di anak potok. Kebala sosan orang-orang yang setan di anak potok. Kebala keontong orang sebanyak anak potok. Melebihin orang-orang sesekuni anak foto ni. Kita hidupkan kembali apa yang menjadi misi dan visi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka sahur paling manfaat di dunia, dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه عمد قلت هيلته ورسول الله وسيلته عند لا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت لها ولكل حاجة فاقضيها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل